Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asalaa jedhu jalatti argamtanii nagaan koo bakkuma jirtattis naa qaqqabu siniin jechaa egaa ka dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee wantootuma laphee namaa nama cabsuu maalirra bara maaliitirra jirraa haga jennee dhugaa dubbachuuf wanta gaafii nuti ta'u baay'ee iyyuu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf kaleessa guyyaa kaleessa abc irrattis. akkasuma feesbuuk irratti sooshaal miidiyaa adda addaati irratti olii gaddeemaa jirti intalli kun jechuudha. Egaa ka baay'ee waan garaa nama nyaattuuf daa'imti amma hooda ofumaa ofiitifuu lubbuu ofiitifuu gatii aarsaa haga kanaa kafaluu jechuun rakkoon maal akka ta'e nan beeka'ani garuu keessattuu daa'ummaa ishii kanan umurii waggaa kudha sadiititti ishiinuu gana nama guddifamuudha. Umurii waggaa kudha sadii jechuun yerootti ishiin guddisa barbaaddutti. haadha daa'imaa taatee nama nama guddisuu ta'uudha jechuun kana caalaa wanti nama laphee namaa nama cabsu hin jiru. Akkuma caalatti ani maalifan kana qabadhee dhufe isinitti fakkaate obboleewwan koo dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee biyya keenya keessatti aarsaa gurguddaa daa'ummaa irraa jalqabee haga guddinaatitti shamarrantu kafala biyya keenyatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inumaayyuu maal akka ta'e mooji baraa amma baraatti yeroodhaa amma yerootti waa'ee shamarran biyya keenya biyya Itoophiyaa kun adda Afrikaadhaan. Afrikaan akkuma waliigalaatitti biyya iyyeettidha. Garuu kan Itoophiyaa kun immoo addaadha. Walittillee garaa jabeenyaan obboleetti irratti hamaa hojjechuun abbaa ilmoo irratti hamina hojjechuun wanti biyya keenya keessatti hin taane jiraate taanaan homtuu nafne. homtuu nafne jechuudha biyya keenya keessatti lafa sanirratti wanti hin taane homtuu hin jiru. keessattuu ormiillee namaan hubamee ormaan hubamee obboleessan obboleettiidhaan hubame firootan hubamee halagaadhaan hubama. Haati nama ciniinsifattee ji'a sagal garaatti nama baattee harma nama hosistee albaatii namarraa xaragdee dhiiga namarraa xaragdee dura nama guddistee kan gochi ciniinsifate caala namni dhukkubsa tokkollee hin jiru. Haati ofii dhuguma. dhuguma namummaan itti dhagaameetimoo rakkoo akkamii qabdimoo barumatuyyuu haati akka ilmootti jabaattu godhemo maal fakkaata warra nama jechisiisu keessa nama geechisiisa. Dhugaan isiniin jedhaa haadha jechuun naafaa kan jibbitu miti ilmoo akkana jirtu tana intala akkatti bareedduu tana hatta yaa bareedduu baattu oromoon maal jedha yoo mammaakuu haati maqaa hin dadhabdu. Kan ija hin qabneen bakka alchakoo jetti naafan maal jetti jedhamee mammaakama mammaakamutu jira jechuudha. nama qaama guutuu dhiisii haati hurufa teessee ilmootti kadhattee galtee nyaachistuudha kan beeknu. Bara kana garuu haati hagam gara jabin haguma feeti abbaa illee haa hiiktu yeroo baay'ee kan dhiironni garaa jabinan ni beekamu biyya keenyatti of jaalatummaadhaan ni beekamu garuu biyyoota biraa yoo ilaalle dhugaa dubbachuu haada caala abbaan akkatti sifsif jedhaaf ilmoo ofiiti jechuudha. Keenya maal akka ta'e hin beeku. dhiironni biyya keenya baay'ee garaa jabeenya qabu dubartootatti keessattuu eh, haadha manaatti garaa ni jabaatu jechuudha. haadha manaatti garaa jabeen akkuma jirutti ta'e haga kana mala irmootti haati garaa jabaatti ani waa'ee abbaatii miti kan na dinqisiise ijoollee baay'een abbaa himatu. Eh, haati keenya akkatti kadhattee nu guddiste haati keenya akkas gooteetu nu guddiste jedhanii dubbatu yeroo baay'ee jechuudha. Haati garaa jabaattu ani kanarrattan arge jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haadha garaa jabaattu mucayyoo kanarrattan arge waggaa kudha sadiitti barandaarra olii gas durtee qormaanni ishii irratti hatta bar kanaa miti umurii kana keessatti daa'imti kun kanaafuu qaamni ishiitu kanaaf qophaa'uu jechuun hagam akka ulfaatu intalli kun fayyaan illee akka ishiitti hanqateedha kan ka'e yoo rabbi nama gargaareedha rakkoo adda addaa keessa bu'oo fayyaadhaan jiraachuu jechuun yoo rabbi nama gargaara. amma eh, kun haa ta'u waaqayyoo haa galatoomuu eh, miidiyaa irratti beekamteetoo jirti gargaarsa argatteetoo jirti. Warroonni immoo miidiyaadhaan iyyuu hin beekamne obboleewwan keenya akkanatti tasa du'an meeqatu jira. Dhugaa dubbachuu fi eh, intalli tokko karaa Adaamaa dhufteeti hararii jechuudha. Hararii karaa Adaamaa dhufteet achitti deesse akkanumatti akkuma ishii kanatti nakade jettee ulfa ji'a saddeetii ta'ee tanan lukarratti kufee tanan nagattee hin deemin biyyaansa ani bakka bakkuma lama haa ta'u hiikkachuu koo argiitii narraa deemi jennaan ani irratti ulfa ta'e kufe san nabra darbeetoo deeme. Eh, nama mana yaalaa nageessu dhabee karaa irratti kufee achi namni nakaasee nama of biraa hin qabdu jedhanii dhugaa daa'imti ishiitu akka ishiin jirtu akkatti ishiin bareeddu akkuma jechuudha baay'ee nyaatti intalli sun mana yaalaatti da'e jette. Achii baatee isa dhaqxee kara kadhannaa deemte talisuun waan garaa nama nyaatu jechuudha. Obboleewwan keenya shamarranii danuun kan namni hin beekne, kan miidiyaan hin beekne, kan namni biddeen ho'aadhiis biddeen qorraadhaa irraa fi isarra hafu kan kennuufi hin dandeenye. Meeqa karaa irratti kufeetoo jira obboleewwan keenya? Maaluma garuu akkanatti garuu dhiibban dubartoota irra kanatti gahu. Dubartoonni obbichaafii miti amma daa'ima tana meelaan saakiloojiin daa'ima kanaa. odoo namni kun dhaqqabuu baate daa'imti akkana jirtu kun silaa odoo namni dhaqqabeetu ishiin karaa kara guddisaatitti galuu baatte kunuunfamuu baatte bar daa'imti kun akkana jiru ture ergatti tolee daa'imti kun kan akkana ta'e jechuudha. Dubartiin takka bar hoowwamte nama tokko miti kan hubdu kan ishiin irraa dhalate sunillee ishii wajjin hubama jechuudha. Dhugaa allafa keenya kan san ani lafa maalitti lafti akka kanaa garuu nama garaatti akka jabaanu nu godhemo lafumatu akka walitti garaa jabaanu nu godhemo bara maaliitti irra jirra garuu biyya san keessatti dhugaa dubbachuuf kan akka kanaa laphee namaa nama cabsu hin jiru. Wanta baay'ee argineetoo jirra jechuudha. Haati ciniinsifattee nama dhalte. Abbaan yeroo baay'ee ni jedha ijoolleen badii waggaa qabaatte keessattuu haadhaan. ilma kee intala kee jedhaan abbaan jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkanaa kana dhiirota keessatti mm-hmm. mul'ata. Gaafa garuu kan e, ijoolleen waan gaarii dalagan mucaa kiyya intala kiyya jedha abbaan. Yeroo baay'ee e, cinaacha jabaa bichaa barbaada dhiironni jechuudha. Maaliif akka akkana ta'e mootii rakkinni yoo ijoolleen balleessite kanuma haadhati. Haadhatu balleessee jedheen fudhata dhiironni danuun jechuudha biyya keenyatti. Garuu haga kana mara haati akka garaa jabaadha. keessattuyyuu rakkoon intala kanarra erga gaheen booda waan akkanaa kana harmeerra kuni bahu jechuun anaaf yeroo jalqabaati. Abbaan yeroo baay'ee ni dubbata jedhama. Abbaanii narraa bahii keessattuu eh, lafarratti sooshaal miidiyaa abbaan waan akkanaa kana eh, ni raawwata dhagayeetu jira jechuudha karaa abbaatiin. Mucaa kootii miti jedhee kaadurraan jechuudha. Badii adda addaatirraan erga raawwatanii garuu tuni daa'ima amma hoodatti. Daa'ima xiqqeessu kanarratti badii tokkoon hojjenne. hooshiin dubbattu jechuudha. Waan hundaa dandeessee haadha biddeenii wajjin illee dandeessee haati immoo faayidaadha jecha karaa ofiitti wanna nama gubu keessaa koo qallaba isheedha maqaa isheetiin qallaba dabalata abbaarraa fudhachuudhaaf hunda kan karaa ofiitti fudhatte. Haati akkamitti kushiinaa keessa ilmoo ofii raffifti? Haati koo jechuun bara ofii kushiinaa raftee daa'ima ofiitii bakka gaarii afti malee akkamitti haati haga kana mara? rakkoo gurguddaa wayiitti haadha kana yookaan saakiloojii sammuuti tuyyuu tikikkilii ta'uu didataa malee akkamitti haati kun. ilmoo ofii ciniinsifattee deesse ji'a sagal garaatti baatte miti bar ilmoon guddifatanuu guddifatanuyyuu bar garaa ni nyaata bar nama kan ciniinsifattee deessee miti jechuudha. Haati kun rakkoo addaa wayii qabdi ta'a malee akkamitti akka kana ilmootti garaa jabaachuu dandeesse. Dhugaa obboleewwan kun ana gaafii natti ta'e waan dubbadhu wallaalee hoggaan eh, eh, viidiyoo kana laalu jechuudha. Gara tokkoon nan boo'e. Gara tokkoon gaafii natti ta'e. Gaafa tokkon kara tokkoon immoo maaliif lafumti nuti irratti dhalanne lafa akkamiiti? Gara jabeetti akkamitti eh, namni midhaan lafa nyaate gara jabeessa ta'amuu maalitti wanti isaa? Keessattuu yeroo dhiyoo kana keessatti waan gaarii takka takka dhageenyeetoo hin beeknu kun adduma ta'e. Waaqayyo bichaa nu dhugaa. Egaa barri illee bara dhumaatidha. bara dhumaa kanatti garuu waaqayyo nu haa yaadatu baay'ee wanna nama jibbisiisa fi laphee namaa nama cabsu ani eenyu jedheetu kan dhaabbatee nama laalu dhugaa har'a daa'imtu cubbuu tokko homaan na dhalaa hin jenne lafa kanatti na fidaa hin jenne dhugaa akkanatti yoo akkanatti daa'imtu tasa qaayyaatu jechuudha ishiin ofii ishiitti fuyyuu daa'ima bara haadhumtuyyuu nama guddifamtu ijoolleen waggaa kudha sadii kaa guddisa of hin dandeenye jechuudha bakkuma feetee deemee ijoollee waggaa kudha sadii. gurshaa haadharraa kan eeggattudha xiqqoo dhaloota kana ta'eetti dammaqa uffata ofii uffata mana barumsaa ofii deemee galaa malee daa'ima waggaa kudha sadii namni manatti gatateetu manaan ba'u dhugaa daa'ima xiqqoodha jedha manumaa itti amanatee ergi bobba'ee galuuf daa'ima waggaa kudha sadiitti mana gatateetu ba'u namni ishiinuu guddisaa mucayyoon kun jechuudha kan ofiifuu daa'ima guddistuu miti dhugaa. haga kana mara dubartoota biyya keenya irratti dhiibban gahuun dhugaa mee lafa keenya kanaa maaloo haguma dandeessan haguma rabbiin isin yaachise lafa keenya kanaa kadhadha rabbiin nutti araaramu jechuun jaaladha dhugaa wanna nama laphee nama cabsu keessattu dubartii taatee maalan ta'a buru. dhalli koo maal ta'a buru yeroo nama jechisiisu gubbaarra jirra dhugaan isinin jedha baay'ee waan garaa nama nyaatu garuu waaqayyo ishii gargaaree. gara gargaarsaatti illee deemtee jirti. Akkasumallee waaqayyo kadhannaadhaan biraa haa dhaabbannu galata.